Ah, Pega, Vitor. Vai de novo. Vai, Vitor, vai. Aí. Pode soltar. <laughs> solta, solta. Vocês não tá conseguindo, cara? Pera aí, vai, então. Solta, solta, solta. Ai, meu dedo.